中。先生すはどうすればいいのあ、これ。ところは配信まで。では実際にデモンストレーションお願いします。マリオと勝負です。そして工夫したところだからね。イエーイ。イエーイ